Давайте познакомимся с дзен-буддийской практикой, потому что она может сделать э, лучше и нашу жизнь, и жизнь тех, кто вокруг нас. Есть разные взгляды на дзен-буддийскую практику. Но в любом случае, в чем бы она ни заключалась, мы приходим к некоторому оптимальному состоянию, или оптимальному способу работы ума. А для того, чтобы прийти к оптимальному способу работы ума, нужно развивать его, этот способ работы ума, в повседневной деятельности. То есть нужно практиковать что-то в течение всего дня. И дзенская практика специально предназначена для того, чтобы можно было ее практиковать в течение всего дня. Кроме того, конечно, э, обычно она основана на сидячих медитациях, потому что сидячая медитация – это как фундамент, который позволяет погружаться в определенные качества ума. И затем эти качества ума легко всплывают в наших повседневных делах. Когда мы идем по улице, если вчера вечером помедитировал, очень легко вспомнить о том, что ты хотел, например, сохранить осознанность и прийти в эту осознанность. Она всплывает в уме, и ум включается в окружающее. Когда человек приходит в состояние дзена, эм, хотя, конечно, это не одно какое-то состояние, это скорее качество ума, но могут об этом говорить как о неком состоянии знания. А, и когда человек приходит в это качество ума, очевидно, нечто общее между разными такими мгновениями жизни, когда человек в этом состоянии. Каждое мгновение по-своему уникально, но что же общего в тех мгновениях, когда мы в качестве ума дзена – Во-первых, <laughs> это непринужденность. И безмятежность. Это то, что называется нирвана. Нирвана. Не дуть, не э, сбалтывать волны. Вот что такое примерно нирвана. Это угасание взбалтываний. То есть это безмятежное непринужденное качество ума. В обычной жизни мы привыкли эм, быть в каких-то принужденных состояниях, например, мне нужно сделать что-то, я себе запрограммировал, и я бегу делать это что-то. Уже наполовину не здесь, одной ногой где-то в будущем. Или мы привыкли думать о чем-то в прошлом, переживая, переживая о том, что я сделал как-то не так, или вот на меня не так посмотрели и так далее. Нирвана же – это отпускание всех этих принужденностей и взгляд, свежий взгляд на то, что приходит вот сейчас. Какие бы ни были там в прошлом обстоятельства, и какие бы обстоятельства ни пытались нас угнетать в отношении будущего – вот в этот миг приходит что-то совершенно свежее. И мы знаем это по опыту, мы знаем, когда мы, например, заснули, во сне наши дневные заботы уходят, возникает свежее состояние, и утром мы можем проснуться так, что наши вчерашние заботы могут оказаться где-то там, в прошлом. При том, что мы можем по-прежнему учитывать какие-то факторы, заниматься какими-то делами, но мы делаем это без принужденности, без тревог, без мятежности. Вот качество состояния дзена. Безмятежная непринужденность. Когда мы можем быть чем-то заняты, но занимаемся этим эм, без привычных охваченностей какими-то омрачениями. Эм, ну и когда мы выходим из этих охваченностей, это как выход из какого-то горшка, в котором мы сидели и варились в собственном соку. Мы высунулись из горшка, и открылось все вокруг, как оно есть. Открылось это мгновение в его полноте восприятия. Восприятие нашего тела мы ощущаем, можем ощутить свежесть, можем ощутить все тело, можем ощутить глазами все поле зрения. Не какой-то там туннельчик, вот у меня под ногами я иду, куда-то вперся глазами. А опа, раскрывается весь мир. И ушами мы слышим звук, слышим по-настоящему. Носом обоняем, языком э, э, вкушаем. То есть вот Второе качество, характерное для качества ума дзена, это некая ясность восприятия. Э, бывает, что особенно острая эта ясность восприятия может ощутиться, когда ты только вылез из норки, раскрылась Вселенная, и все ощущается очень свежим, ярким, как в детстве. Если потом ты снова погружаешься в какие-то заботы, то, конечно, она снова может поблекнуть. Ну, и как же нам достичь вот этой безмятежной непринужденности, ясности восприятия и, собственно, сути дзена, мудрости, ясности видения, участия со всеми существами, как еще говорят, сострадание. Прежде всего, очевидно, желательно, чтобы наш ум стал тихим, не занятым, Потому что если в уме постоянно что-то крутится, то как можно что-то практиковать? будут постоянное отвлечение. Привычка крутить что-то в уме будет постоянно отвлекать. Опа, опа, снова что-то закрутилось, и ты отвлекся от практики. Собственно, конечно, практика может быть и в наблюдении всего, что приходит, в том числе и этих отвлечений. Но как бы то ни было, если мы хотим как-то менять качество ума, как-то наблюдать его, регулировать, то надо этому уделить внимание. Так? Надо уделить внимание тому, как мы хотим регулировать качество ума. Или методу, который мы применяем. Следовательно, те кручения, которые э, забирают наше внимание, ну, кручение привычных мыслей, которые не приводят к чему-то новому, их нужно э, на время практики, может быть, э, утихомирить. Конечно, есть много разных подходов к этому и способов, а, но начать можно с самого простого. С того, чтобы переключить внимание нашего сознания на восприятие. Например, вот есть руки. Мы можем эти руки воспринимать, мы можем их шевелить, и сосредоточившись на этом шевелении, мы можем осознать, что мысли утихли. Сосредоточьтесь на шевелении ваших рук. Попробуйте ими подвигать. Ощутите, как это оказывается состоянием, в котором словесных мыслей нет. Ощутите ваше тело. Оно, вероятно, ощущается в целом, и в нем, возможно, есть какие-то участки, притягивающие внимание. Например, участки какого-то напряжения, где ваше внимание, естественно, оседает. Если мы положим туда свое внимание и дадим этому напряжению растворяться, то мы можем продолжать такое ощущение переключенности внимания с обычных мыслей. Таким образом, наши привычные кручения ума на это время успокоены, наше внимание переключено на что-то другое. В буддизме считается, что есть пять сознаний, соответствующих пяти чувствам. Это сознание глаза, сознание носа, сознание языка, сознание уха и сознание тела. То, что воспринимается, появляется в этих пяти сознаниях. А затем как бы над ними наблюдает шестое сознание. И шестое сознание берет явления из первых пяти и как-то их обрабатывает. Мы смотрим на что-то, а потом думаем об этом шестым сознанием. И когда мы воображаем что-то, создаем какие-то конструкции у себя в голове, то это работает шестое сознание когда мы говорим мысленно что-то. Шестое сознание. И э, буддийская практика направлена на оптимизацию работы шестого сознания. Итак, вот способ э, немножко освободить ум, с которым мы познакомились сейчас. Это способ переместить внимание на восприятие первых пяти сознаний. На восприятие, например, телесное. Чтобы помочь перейти восприятию к телесному, мы можем сделать какие-то непривычные движения. И нужно сосредоточиться на этих движениях не так кусочком, краешком ума, как мы привыкли. Где-то что-то в голове крутится, мы чем-то заняты, мы на автопилоте, и краешком ума замечаем что-то еще. А, но в этом методе мы осознанно фокусируемся полностью на данном восприятии. Для того, чтобы привыкнуть переключаться с активности шестого ума на его созерцательность. Поэтому, если вы хотите практиковать, если вам понравилась такая практика, то давайте сейчас начнем с формулировки намерений. Я намерен научиться успокаивать активность своего шестого сознания. Я намерен научиться переключать внимание шестого сознания <laughs> на восприятие. Таким образом, мы сможем получить место, в котором будет работать наша практика. Мусор, который обычно крутится, отойдет в сторонку, у нас расчистится внимание, расчистится пространство для того, чтобы в нем работать. Кроме того, круговорот вращения мыслей в уме э, и тому подобных активностей – часто связан с напряжением. Бывает, что человек э, привык ходить с хронически напряженным умом, сидеть с хронически напряженным умом, думать с хронически напряженным умом. Поэтому, освобождая место, успокаивая привычку крутить что-то в голове, мы можем отпустить это напряжение. и ум становится свободным, ум становится гибким. Поначалу это может быть непривычное ощущение, если мы привыкли, что наше внимание все время чем-то занято. А когда мы отпускаем вот эту занятость, внимание остается чуть-чуть не занятым, чуть-чуть высвобождается. И куда его девать? Привычка думает, что надо куда-то вложить его, но мы останавливаем эту привычку и оставляем вот эту высвободившуюся часть внимания здесь, незанятым, свободным. И эта свобода остается не привязанной ни к чему. Попробуйте. Ум притих. Мы вылезли из полуавтопилота. и образовалось немножко свободного внимания. И оно остается здесь. Ни во что обратно не влазит. Что вы ощущаете? Возможно, вы ощущаете такую свежесть, яркость, новизну, ясность, даже пронзительную какую-то. Вот, возможно, в этом секрет того, как открыть восприятие полноты жизни, как жить полной жизнью. А то обычно, когда люди пытаются как-то ярко что-то воспринимать, они пытаются усилить восприятие, во что-то его воткнуть, надавить. <laughs> А вместо этого можно просто освободить внимание, и тогда оно не будет уставать. Вместо привычки куда-то втыкаться и снова привязываться, мы можем развивать привычку отпускать. И тогда мы будем жить в более расслабленном состоянии, отпустив напряжение. Если у нас есть привычка о чем-то тревожиться, то она будет отпущена, и мы сможем жить более безмятежно, более непринужденно. Если привычка себя чем-то нагружать, опять-таки, оп, мы это отпускаем. Мы живем в чистоте, в чистоте, свежести. Как? Всего-навсего отпустив активность ума. И для этого мы можем использовать переключение внимания с активности шестого сознания на восприятие. просто. Давайте попробуем и до следующей встречи.